minha linda princesa. Cavaleiros, preparem-se! Está o dragão! Olha aí! Que dragão malvado! Ai! Obrigada, princesa! Uh. Ai, que eu quero ir! Ai, nesse tubo! fazer sua casa grande ou pequena? Grande.